қазақстанда жалпы заң жоқ былай төтесін айтқанда себебі заңның бәрі бір біріне бір қарама қайшы келеді күдікті заңдар неге қарылған, неге арналған білмейсің мысалға сот ешкімге бағынбайды дейді ал сот әкімге бағынады прокурор қадағалаушы орын ең жоғарға әкімге бағынады назарбаевқа екі бастан бағынады әр депутат билігін айтады сотқа да прокурорға да депутаттың тіркете алмайды ешқайсысы полицияның жүгірмекте жүрген ауылын аша алмайды оларға қарсы қай жақта заң ол заң деген ол міне сен кінәлі болдың ба полиция ұстайды да сен жауапқа тартады а сен президенттің немересі я иә, баласысың а полиция ол бәрібір кезінде сондай жағдай болған ғой осы бір шетелде біреудің бір блатнойдың баласы бірдеңе жасап қойыпты соны неге барған ангеле меркельге көмек сұрап сіз айтыңызшы а ол айтты мен полицияға сотқа прокурорға менің билігім жүрмейді деген бізде ондай жоқ дейді прокурорға сотқа полицияға барып былай істеші былай істеші деп айтты көрдің ба қоя ғой иә түсінді заң не үшін енді заң не үшін заң заң болғаннан иә, кейін иә заң болған заң болу керек иә сосын заңда бәрі ақиқат деп анық болу керек но бізде заңды болмайтын себебі себебі мынау мен бүгінгі күні ойлап жүрмін міне мысалға бізде қазақстанда құлдық ғасыр иә. айтады рабовладельский труд бізде қазақстанда құлдық ғасыр қазір иә. құлдық назарбаев фараон ол көзет назарбаев хан деді мен айтамын жоқ ол хан емес хандар деген қазақтың әдет ғұрпына бағынады еді хандар билікті қолдарына алмайды еді толығымен олар біледі билер тобы бар билер жаман десе халық орнынан лақтырып тастайды міне фараондар египетте олар ешкімді мойындаған жоқ олар білгенін істеп ойлағанын деген дегенін айтты жасайын дегендер жасады Thank you.